ヒョンインはどこだっけあのビルの後ろじゃないあそこは図書館じゃない違うよ図書館は本屋とスパの間だよ病院はどこだっけあのビルの後ろじゃない あそこは図書館じゃない違うよ図書館は本屋とスパの間だよ B さんは桜祭り行きますかいつですか3月と4月の間にします行きたいんですけど恋人がいませんのでああすみません P さんは桜祭り行きますかいつですか ?3 月と4月の間にします行きたいんですけど恋人はいませんのでああすみません休み時間の間に一緒にご飯食べる私は休み時間がないなかなか一緒に食べれないな 休み時間の間に一緒にご飯食べる私は休み時間がないなかなか一緒に食べれないな